Computex 2021已经来到第三天，AMD、英特尔和 NVIDIA 也都先后做过了主题演讲。这期视频，我想来盘点一下这三家芯片巨头在 Computex 2021的主题演讲中都发布了哪些有趣的产品和技术。那么，AMD 首字母排名靠前，就先说 AMD 吧。在今年的 Computex 上，AMD 一下子拿出了一大堆东西。硬件上。 推出了两款五千系桌面 APU，六款 Pro 系列 APU 和三款 RX 六千系列移动显卡，还出人意料地展示了 3D Chiplet 技术堆叠的一百九十二兆三级缓存处理器。软件上，AMD 也拿出了自家的 DLSS 解决方案。AMD 这次发布的两款 APU 都采用真三核心。 想到 AMD 的五千系列的 APU 和 CPU 终于在核心上同步到了 Zen 三，我不禁泪流满面。两款 APU 分别是定位高端的 Ryzen 七五七零零 G 和定位中端的 Ryzen 五五六零零 G，而主要规格则与移动版的五八零零 U 和五六零零 U 一致，只不过主频、加速频率和 TDP 更高。具体参数可以在视频中看到，我就不多做赘述了。 基本可以认为，AMD 是把体质稍差的五八零零 U 和五六零零 U 超频之后，重新打包成桌面版进行销售。其中三百五十九美元的五七零零 G 定位稍显尴尬，毕竟大部分愿意购买八核心处理器的用户，往往都会选择一个性能强劲的显卡。而定价二百五十九美元的五六零零 G，性价比则要明显高不少。同时，AMD 还发布了六款 Pro 系列 APU。 包括三款低功耗版 Pro APU 和三款标准功耗版 Pro APU，按照惯例只提供给 OEM 客户。在移动 GPU 领域，AMD 推出了三款移动 GPU，分别是 RX 6800M、RX 6700M 和 RX 6600M。其中，6800M 拥有四十组计算单元，1 2GB GDDR6 显存和9 6兆 Infinite Cache，显存位宽 192bit。 从规格上来看，RX 6800M 其实就是桌面版 RX 6700XT 的低功耗版。RX 6700M 和 RX 6 6 0 m 的计算单元、显存容量和显存位宽进一步缩减。有意思的是，RX 6 7零0 m 的显存位宽是极其罕见的 160b。从规格上来看，这两款移动 GPU 都没有对应的桌面版产品。 我猜测是因为七纳米芯片产能不足，AMD 只能把有限的七纳米产能用来制造移动版 GPU，对应的桌面版显卡大概可能要推迟到年底或者明年才能发布。软件方面，AMD 终于发布了自家的 DOSs，AMD 称作 AMD Fidelity FX Super Resolution，简称 FSR，提供四种不同的模式，不光 RDNA2 显卡可以使用。 甚至几年前的 RX 500系列和 Vega 显卡也可以开启 FSR 技术。不过，从 AMD 的演示视频来看，FSR 技术还是有肉眼可见的画质损失，效果明显要差于 Nvidia 的 DLSS。FSR 很有可能是被 Nvidia 硬逼出来草草上架的，恐怕得等几次驱动更新之后才会有比较明显的画质进步。这次 AMD 主题演讲的重头戏。 其实是三 D 垂直堆栈封装的五九零零叉试验品，在台积电的三 D 垂直堆栈封装技术的加持下，AMD 在五九零零叉的一个 CCD 上堆栈封装了一个容量为六十四兆的 SRAM 缓存，AMD 称之为三 D V Cache。这个 SRAM 缓存的读写速度可以达到两 TB 每秒，配合 CCD 原本的三十二兆三级缓存。 单个 CCD 的处理器可以获得共计九十六兆的末级缓存，而由两个 CCD 组成的十二核或十六核的处理器，可以拥有高达一百九十二兆的末级缓存。更大的缓存对游戏的性能提升是显而易见的。同时，缓存与 CCD 之间通过铜直连。从最新的消息来看，CCD 本体的三十二兆缓存与堆栈的六十四兆 SRAM 之间使用 TSV，也就是硅穿孔技术互联。 不过，TSV 主要用于存储芯片，比如 HBM 内存上。对于处理器这种需要很大功率逻辑芯片来说，TSV 技术其实不太合适。同时，这种堆栈也不利于散热。从 AMD 最新的回复来看，堆栈的64兆 SRAM 是处于原有的缓存区域上方，并不会叠加在处理器运算区域。那这么看的话，SRAM 堆栈设计。 在散热上对整个处理器的影响会非常小。从最新的消息来看，首款配备 3D V Cache 缓存的产品是一款使用 Zen 三构架的高端锐龙处理器，目前已经在进行生产了，将会在今年晚些时候就会问世，可能仍旧使用七纳米工艺制造，很有可能是 5900X 或者 5950X 的 3D V Cache 版。同时， 我们也很有可能在未来看到使用 3D V Cache 缓存的 Epic 服务器处理器。而英特尔的主题演讲就像袋装薯片一样，百分之九十都是空隙。时长四十多分钟的主题演讲，有用的信息可能只有四分钟。毫不意外的是，英特尔的十纳米 Sapphire r a p i d 又延期了。这次 Computex 上，英特尔只拿出了四款新产品。 其中两款还是用来充数的 Tiger l a t e 灰信版，分别是 i5 1155G7 和 i7 1195G7，两款都是四核心八线程规格。其中的 i5 1155G7 基本就是 i5 1145G7 的超频版，主频 2.5G 赫兹，单核最大睿频 4.5G 赫兹，全核 4.3G 赫兹，拥有八兆缓存，搭载八十核心的 Iris Xe 显卡。 i7 的规格就要稍好一些，单核最大加速频率达到了五 G 赫兹，看来英特尔对五 G 赫兹有很深的执念呀。不过 i7 幺幺九五 G 七本质上还是 i7 幺幺八五 G 七的超频版，看来英特尔深得打磨精髓。而代号 a l d e r l a k e 移动版和桌面版处理器，则要等到今年年底才会上市。不过从传言来看，桌面版的 a l d e r l a k e 虽然升级到了 LGA 幺七零零接口。 但是内存仍旧停留在 DDR4 时代，当然了，制程肯定还是十纳米。没想到，英特尔把基带部门卖给了苹果之后，竟然还在坚持研发五 G 基带。不过，由于把原部门打包卖给了苹果，所以这次发布的五 G 产品是与联发科共同研发，支持各种五 G 制式和频段。同时，英特尔也展示了使用 M2 接口的五 G 网卡，不过这个网卡的尺寸非常奇怪。 并不是常见的二二四二或二二八零规格，英特尔的五 G M 2扩展卡是三十毫米宽，而长度是非常规的五十二毫米长。相对于英特尔尴尬硬撑四十多分钟，在水时长方面，NVIDIA 明显更有底气。先狠狠的猛吹了一波自家的光线追踪技术和 DLSS，还发布了两款空气显卡。不得不说。 DLSS 在经过 NVIDIA 这几年打磨和努力之后，支持的游戏越来越多了，而且画质的损失也基本做到了肉眼几乎不可见的地步。《荒野大镖客二》也开始支持 DLSS 了。说句题外话，只有我觉得这次的主讲人 Jeff Fisher 像《X 战警》里的 X 教授吗？在主题演讲上，NVIDIA 公布了3070 Ti 和3080 Ti 两款显卡。 其中，三零七零 i 相比于三零七零，最主要的改变就是扩大核心多了二百五十六个，达到了六千一百四十四个，其余就是频率上的改变，了。售价也比三零七零贵了一百美元，来到五百九十九美元。而三零八零 i 从规格上来看，扩大核心数相比于三零九零缩水了二百五十六个，显存容量也从三零九零的二十四 GB 缩水到十二 GB，同时。 光线最重单元和张量计算单元相比，3090也有一定程度的缩水。而从各个媒体的测试来看，3080 Ti 在游戏中的实际性能，相比于定位稍低的3080，只有百分之十左右的提升。但是售价却达到了3080的一点七倍还要多。一向刀法精准的 NVD，i i a 难道这次失算了？我转念一想，原来 NVD i i a 是打算自己当皇帝，反正显卡卖出去有被倒卖炒到高价。 那还不如自己把定价拉上来，让自己多赚点。果然皮刀客更胜一筹，实在是佩服。总的来说，这次的 Computex 2021，AMD 更新并完善了旗下产品线，英特尔发挥明显失常，基本没有拿得出手的新品，而 NVIDIA 则发布了两张迷之定价的空气显卡。不知道各位怎么看3080 Ti 的定价呢？那么，这期视频就到这里了。